yetmadi nega Manga o'rgatardingiz halol bo'l deya Ota yurardim, ich bo'lib ko'chada Uyga kelib baqirardim, qivolib zarda Tunu kun xayolda o'sha tamaki Xumorim bosardi qurigan barik Ertalabdan kechgacha tunim bilmasiz O'g'lim kam bo'lmasin deb mani o'ylardingiz Man bo'lsa ko'chada bezori bola Qatida bo'lsa yana tadbada Do'stlarim ketganda yonim meni deb yana boshingizni egardingiz ichingizdan siqilardingiz menga bildirmay o'g'lim yaxshiman deya ko'zingiz yoshlamay ertadan choy ichmay ketardiz ishga o'g'lim yaxshi bola deb ertardiz do'stingizga ota kechiring bezor o'g'lingizni bilaman ota oqolmadim mehringizni qidirdim bugun sizni savoldan qaytishingiz so'rab yolvordim Allohdan ota kechiring bezor o'g'lingizni bilaman ota oqolmadim mezrizni qidirdim bugun sizni savoldan qaytishingiz so'rab yolvordim Allohdan bo'lolmadim ota munosib farzand bo'lishimni xohlaganingiz buyuk diplomat maktabga borardim o'g'lim o'qib berdingiz nega mani vaqtni tashlab ketdingiz ko'zimga yosh keladi xotiralar eslasam hammasini unutib siz oldingizga ketsam kiribsiz ota bugun tushimga yoningdaman har doim deb aytibsiz menga zomin bo'ldim sizni hayotingizga aldadim sizni tik qarab ko'zingizga hayot sinadi mani otamni olib keyin esa sekin soxta do'stlarni berib ko'p ekan hayotda noinsofsiz kimsalar haqiqatni o'rniga hozir bo'lgan soqqonlar hozir zamon teskari ota bolam deydi bola esa bevafodan mehr izlab ketadi ota kechiring bezor o'g'lingizni bilaman ota oqlamadim mehringizni qidirdim so'rab Yolvordim Allohdan Ota kechiring Bezor o'g'lingizni bilaman ota Oqolmadim mehringizni qidirdim bugun Sizni savoldan Qaytishi so'rab Yolvordim Allohdan Ey birodarim Ko'zingni och vaqtida otang nasra Yoningda borida boshingni ko'tar Duolari burchini bajarib hajlarga oborga shunchaki ashulamiz ezori bolani otaga bo'lgan sog'inch kuylari hayotidan olingan yuragimdan qolib ketgan shirin izhor so'zlari ota kechiring bezor o'g'lingizni bilaman ota oqilmadim mehringizni qidirdim bugun sizni savoldan qaytishingiz so'rab yolvordim Allohdan ota kechiring bezor o'g'lingizni bilaman ota oqolmadim mehringizni qidirdim bugun sizni salondan qaytishingiz so'rab yolvordim Allohdan ota kechiring bezor o'g'lingizni bilaman ota oqolmadim mehringizni qidirdim bugun sizni salondan qaytishingiz so'rab yolvordim Allohdan ota kechiring bezor o'g'lingizni bilaman ota oqolmadim mehringizni qidirdim bugun sizni salondan qaytishingiz so'rab Yalvardım Allah'tan